Lorsque j'ai commencé au port, c'était en tant qu'adjoint d'accueil, sous un contrat de, premier emploi. Et ensuite, j'ai pu euh, être engagé directement au port de Bruxelles. J'ai pu en conclure que c'était un travail qui était fait pour moi et que ça, me plaisait parfaitement. Quand je suis arrivé la première fois ici au sein du port de Bruxelles, j'ai été super bien reçu par mes collègues. On a une très bonne ambiance, une ambiance euh, collégiale. On est très soudés ensemble, on est, basé sur euh, l'esprit d'équipe. Quand je reçois nos visiteurs ou nos clients au siège social, je les accueille toujours avec euh, le plus grand sourire, avec euh, le rire, la joie, la bonne humeur et d'être surtout à leur écoute et de, mettre l'image de la société euh, en avant auprès de, nos clients et de, nos visiteurs. C'est un boulot très varié, donc on est mené à parfois exercer plusieurs tâches, que ce soit dans le cadre de notre fonction directement à l'accueil ou parfois en dehors de notre fonction à l'accueil c'est-à-dire aider nos collègues euh, auprès de la ou également apporter un support euh, lors de, certains événements, comme par exemple pour la mise en place de, salles de réunion, la gestion de ces salles. J'ai un endroit préféré ici au sein du port de Bruxelles. C'est un endroit où je me rends euh, à la fin de mes heures de service chaque jour, où je ne peux pas m'empêcher en fait d'admirer la vue parce que c'est là où on peut vraiment être près du quai et voir en fait toutes ces activités. On peut voir le cœur battre au port de Bruxelles c'est aussi un endroit qui me permet aussi de, pouvoir me remettre également en question et de pouvoir euh, admirer en fait cette vue en fait et le coucher du soleil également. Je m'appelle Ashraf Bouzagda, j'ai 23 ans, je travaille pour le port de Bruxelles depuis 3 ans. Je suis fier et heureux et ravi de travailler pour le port de Bruxelles.